это добровольно, ребята, сами, да. кто изъявляет желание, вы записываете как-то. Да, безусловно, это только по желанию. У кого есть какие-то задатки, стремления, интерес. То есть мы просто создаем условия. Да. да. сегодняшний день проблема практически решена. Мы думаем, что к концу недели финансирование пойдет, подрядчик выполнено за счет своих средств порядка 17,5 миллионов. по технологии бережливой поликлиники сделали колл-центры и картохранилище, которое разделили, теперь там все можно, ведется запись. Ну и остальное подремонтировали.